ادي حالتك يا حالتي في الدنيا احنا الصوا ولا نعيشوها كيا موركية سببنا الدول علينا معمية الشكوى لربي وغير ليه التحية فينك ريكورد الساك فوبيا بلوون هادي حالتك اه هادي حالتك بلادنا ما تحبش الراجل راه مدلوع تسوه في الكالا يحتموا عليك باش تبلع تاكل ما يحبوش لي سير قباله لو كان جباب انا واصل ما نوصلش لهاد الحاله في لافريك مرهون وحاصل من القرعه للكيف الدلاله ترست لي عدويا جاب ظهري ما يقوم شابر بالخدعه مشيت نيتي حفرولي قبري دنيا تنسد قتلي لفعه فقت صغير مسود سهري زيد في بلاد ما فيها نفعه بود جاب ثلاثه سونصاري راب لي كوش وزاد الربع ما خافوا ربي لا حساب ياك متراب نولو متراب رد بالك تهضر من الكتاب ورلا الله يسميوك ارهاب حبس كبير وغالقين الباب كلش عيب حاجة ما تنعب مسالكني جايبني شاب استقلال ومازال الاعداء بون بيبليك العالم كاع شاف راه يصطف في كرسي موعى شعب ندلع فسوق النشاف هذا بوفوار اساسا سراق لتوكم بالفوت والهداف وانت الخبز الاخر مشتاق لا من بي وربي اللي نضاف لا دستور لا دولا ميتا هادي حالتك زوالي اليوم عليك وشكون اللي سامع بيك مسؤول خاين عليك حقك نسى يعطيك هادي حالتك هادي حالتك هادي حالتك حالك بدمع تسيل وخداش حتى لوين هذه حالتك هذه حالتك هذه حالتك سلف الراب ندير ندير ونبقى معبير شقا نحكي راك تعرف واش مديت الورقة مدت واش شافت عيني في قلبي كي سخونة مرقة وعلاش مكتوب عليا نشقى من ذاك العام صاري مكحوس وما تبدلتش الحلقة صاري لي كيما البيا تلقى تبع في تلقى ما مش شعب راضي يعيش موسخ ما حبيت نبقى لعبي راه ويقول ما نخبي نهضر حقا نربي تسيري وفوقي يس اه نركعو غير في الجامع ما نشحر حبوا يجروا على الراجل بلوت فوبيا هكا بكات العجوز تبقى في الراس كيفاش حبيتي تمحى مانيش نحاسب لو كان نبدا اللي ماتوا فيه طلحه معليش شربنا كاس جديد وقلبنا الصفحة احبس الريط ولي ماتش ما سلاك احلى في بلاصة تقول حيا كاين نزت اش ما كسب مات ما خلا خليتو الجانب في الحيوط يتبلى هادي حالتك زوالي اليوم عليك وشكون اللي سامع بيك مسؤول خاين ناري حقك نسى يعطيك هادي حالتك هادي حالتك هادي حالتك بدموع تسيل وختاش حتى لوين هادي حالتك هادي حالتك هادي حالتك حيي الناس اللي تخدم اللي تصبح خبزة الحلال حيي الأم اللي تخمم على ولادها تسهر الليال حيي الطفلة العذراء اللي دايرة وجه العيان حيي ولي خرجت تمرة على راجلها دار الحان حيي جميع اللي قرا للخدمة صابر مازال في بلادي normal تصرا ما محقق حاجة ما تسان حيي ولي عفس على الجمرة وطريق jamais بدان حيي ولي دار الدورة لو جا ربي ماشي المان حيي الناس المبحرة في غربة عليهم مسوال دولة في حقنا مقصرة ردونا في زنقة الهبال ما نشنا منو بالنشرة من بالجوية أحوان حيوا القبايل كثرة يمازيغن كاع رجال في رمضان فطروا عشرة حبوا يوسخوهم بكمال وين تروح هادي تسرى تلقى المليح والغيان حييلي غزة محسرة لا يدي هودي قتال فلسطين بيدنا تبرى خليها هضرة تعفان هادي حالتك زوالي اللوم عليك وشكون اللي سامع بيك مسؤول خاين عليك حقك نسى يعطيك هادي حالتك هادي حالتك هادي حالتك هادي حالتك وحدك قبل الليل مغبون توجور حزين يما حقك بدموعك سيل وقتاش حتى لوين هادي حالتك هادي حالتك هادي حالتك هادي حالتك زوال اللوم عليك وشكون اللي سما بيك مسؤول خاين عليك حقك نسى يعطيك هادي حالتك هادي حالتك هادي حالتك هادي حالتك وحدك قبل الليل مغدر وجور حزين يماك بدموع تسيل وخداش حتى الوين هادي حالتك هادي حالتك هادي حالتك